Всім привіт! Сьогодні в відео я вам покажу зимовий дрифт на скутері. У мене діло 62. Перед початком відео поставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал. Ми погнали до відео до 200 відео до кінця. Thank <laughs> you. показав вам дрифт під час снігу. Кому сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал, аби знати коли нове відео. Так що все, давайте всім пока.